waduh aduh Oke cuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi di video kali ini saya membagikan video-video yang gitu ya kan oh! Oke lah, let's go. Buat kalian yang belum, yang baru bergabung, baru kenal channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya, oke? Okay? Biar notifikasinya ada di saya ntar video ngupload, oke? Okay? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, sip. Kita langsung aja ke videonya, oke? Okay? Kita buka video pertama. Muhammad wow gila guys jangan jatuh ini oh my god ulang lagi guys oh. dilihat motor jatuh guys goyangan aja ya sama goyangan aja sampai gelepak gitu <laughs> ini yang ngeditnya gak ada alat guys goblok <laughs> langsung lanjut aja ke video selanjutnya oke oh ini nih yang yang kemarin viral Cika oh gila gila gila <laughs> aduh ampun sekali lagi guys Uh. Aduh. Gila, gila. Lucu mukanya, guys. Oke, lanjut ke video selanjutnya, guys. Widih, gila. Tante. Tante, guys, tante. waduh aduh aduh eh, <laughs> saya bisa berkata apa-apa lagi gitu ya kan satu aja kan gitu kasih saya gitu mm. bun. aduh ya Allah lah kelar kayak sama ginian langsung aja ke video selanjutnya oke okay. di pantai waduh waduh goyangannya cowok aduh oh anjir sorry bro ulang lagi ulang lagi ulang lagi aduh gila gila gila ini aduh aduh kirain nggak pakai BH guys <laughs> aduh ya ampun lanjut saya ke video selanjutnya ya oke okay. ini gila gila gila gila gila aduh kalau cewek udah pakai celana kayak gini ya uh, tak cowok tuli ding ding ding ding indahnya pemandangan gila gila lanjut aja ke video selanjutnya udah tentu guys hanya anjing-anjing yang ku hafal tak sini sekarang tante di sini sekarang <laughs> ulang lagi guys waduh aduh aduh aduh aduh lanjut lagi guys jadi yang makin tua makin kelihatan aura seksinya emang bener bener Aries Gemini uh. lagi, lagi, lagi. lemes gue cok padahal baru gak padahal baru nonton ya kan oke lanjut video selanjutnya oh ini lagi hamil guys Ih, gila itu anaknya di belakang Duh, bener TikTok ya. Lanjut video selanjutnya. Di gila ya, ini lagi manggung guys, lagi di panggung guys. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Astaga, astaga, astaga, astaga, astaga. Masa bun. Gila guys oh lama ini guys aduh aduh aduh aduh aduh aduh ya yang nonton ngiler ya hmm. oke okay, video selanjutnya guys nah yang ini nih yang paling suka ya satu aja sini mbak widih widih widih widih widih widih widih ulang lagi ya ulang lagi ya penasaran saya guys widih <laughs> widih Pacu. <laughs> selanjutnya guys oh ini mah Blackpink oke okay. oke okay. uh di slow mo guys slow mo guys slow mo nah lanjut aja wah ini mah galau guys video terakhir lah ini guys video terakhir oke okay. waduh gimana itu sorry sorry kita ulang lagi guys aku hanya pura-pura bodoh sejauh mana kamu membohongku dan pintarnya seolah kamu di sini yang menjadi korban wow kepalanya dikalungin guys oke sip lah oke mungkin segitu aja ya video ini saya hmm, semoga kalian terhibur buat kalian yang belum subscribe yang baru gabung di channel saya jangan lupa subscribe channel saya komen and share gratis cok oke okay? biar saya tambah semangat bikin videonya oke okay? uh, eh, buat kalian jangan lupa follow instagram saya ya di sini apa di sini apa di sini apa di sini ah, pokoknya di mana mana lah di instagram saya ya. jangan lupa follow tar uh, eh, bila kalian mau request lagi video apa yang mau di reaction ya, komen aja di kolom komentar oke okay? segitu aja video dari saya see you next video bye bye guys jangan lupa like comment and subscribe